देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर जो गिफ्ट मिलते हैं उनकी नीलामी का एक सिलसिला चलाया गया जी हाँ पांच हजार की एक पेंटिंग जिसमें गीला प्लेटफॉर्म दिखाया गया है इस पेंटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए हैं सोमवार को यह पेंटिंग पांच लाख रुपए में नीलाम हुई जी हाँ चालीस हजार रूपए की कीमत की लकड़ी की बाइक भी पांच लाख रूपये में नीलाम हुई national gallery of modern art में आयोजित नीलामी में सोमवार को काफी लोग पहुंचे नीलामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों को नीलाम किया जा रहा है मिली राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दे दी जाएगी नीलामी के लिए करीब 2000 उपहारों को रखा गया